da é a lua. Eu quero ouvir muito barulho quando esse beat vira a mão pra cima e vem! uou. Yo, yo, yo, yo e eu começo perante o microfone Você é a lua, vai virar lua cheia na batalha Pois eu te consumo igual lobisomem Lobisomem errei nessa sessão Que se foda né mano, é improvisação É de prova de igual pra igual Tô travando aqui na instrumental Mas sabe que eu faço aqui nessa free Sabe mano que eu faço pra buscar evoluir verdade Eu faço aqui na rua, cê vai me amassar Mas eu sabe mano, origami, a arte continua Cê sabe né meu mano, que eu faço nesse free Procurar evoluir, cê pode ser a lua Cê sabe né decente, eu te bato e hoje cê vai ver a lua crescente oh, oh, oh. tranquilidade, rima não repercutiu Quebra os meus dentes, eu coloco um grills Ei, tenta entender que nós é festa Cê sabe, né meu mano, na batalha vamos assar oh, oh. naquele speak, mãozinha pro alto todo mundo. Vem, vem, vem, vem, vem, vem, vem. E mata ele, e mata ele, e mata ele, e mata ele. Oh, oh. Você tá ligado, mano? Eu chego mandando uma rima do coração. Eu chego parceiro e veio fazer a revolução. Coisa que cê não faz. Tranquilidade, eu faço aqui na rua Santana na batalha, o primeiro homem a pisar na lua Cê sabe, né, meu mano, entende a referência americana Santana vai quebrando no forma estratégica Eu vim rimar, agora tô evoluindo Cê sabe, mano, agora vou agredindo Mas sabe, né, meu mano, eu sempre mantenho o conceito Te bato aqui dentro, lá fora eu quero respeito oh, oh. Tá certo de carro em cima do beat Falou de carro, mano, você é tão ruim que ninguém te chama pra fit na sua city Se é que cê pegou, referência da Honda Santana tá pesado, no beat já te estronda que eu vou pisar na lua, rima evoluiu Me chame de flow modo turbo Pois eu piso na sua cara com o meu Air Max Steel Então tenta pegar a referência boa Sabe que Santana na batalha traz a rima com garoa Sabe, tá satisfação porque é de igual pra é igual Obrigado por batalhar comigo, você é diferenciado, ó, na moral <laughs>